posible estaros aquí pois gracias a eso, a un grupo de activistas que, que o dedicaron todo ao frente dos que estuvo Viviana e Bulle que o, que o coordinaron todo isto eh, e, tamén reivindicar o, a razón, reivindicar a reflexión, o estudio sobre todo os que nos representan, eses cargos que ahora están nas institucións e o lema xa non está na rúa e que merecería que dedicaran media hora do día a parte de facer os seus traballos institucionais ou de representatividade a, a pensar, a ler, a reflexionar para non pasar dunha esquerda que foi ideologicista a unha esquerda juliganista. Non? Necesitamos pensamento, necesitamos reflexión e eu creo que unhas jornadas como estas que hoxe son un luso para nós recibir en Pontevedra eh, van a axudar de seguro porque hai ponentas e ponentes, ponentes, moi potentes. Eh, remato, porque ademais vamos mal de tempo e, e temos que cumplir, cumplir os tempos porque queremos todos que ás sete podamos empezar a última mesa de clausura e, e nada máis, entón vos deixo que a primeira mesa que vai, bueno, xa presenta Marcos que, que lle toca.